Wewe nini? Ai nitaka kukulia. Eh? How many times will I tell you that hizo hizo sahani za glass ni za wageni? Ah ah, nikuletee zenye za Sasa si ulinunua vyombo tutumie. No return my glasses today. Cabinet please. Ah, msifanye zivunjike, ni za mwezi. Sawa.